Recuerdo que una compañera llevó un cactus y cuando ese cactus hacía muchos hijitos la profesora repartía. Yo he nacido aquí, he vivido 30 años aquí, me fui con 30 años a Alemania y volví hace, no me acuerdo. Todo eso que ves ahí, el polígono, era campo. cita en un libro de un escritor sirio, pero que está refugiado en Alemania y lleva viviendo muchos años en Alemania y escribe en alemán. Antworten un Olivenbäume brauchen Zeit. Es el olivo que está ahí. warten. Olivenbäume brauchen Zeit. Eso quiere decir las respuestas y los olivos necesitan tiempo. que ahora, a lo mejor alguien decía, pues yo tengo un árbol en mi pueblo y lo voy a poner. Y a lo mejor ponía algún árbol aquí y allá. <laughs> se construyó este poblado, se construyó en la carretera de la playa. Todas las direcciones y todas las cosas antiguas de la época están con el nombre de la carretera Me gustaría plantar una acacia de Constantinopla, pero primero tengo que conseguirla. Un palmito va a ir ahí, que lo comí el otro día y no pude resistirme tampoco. luego. La naturaleza, ¿eh? Sí. No sé.